نبغاك صارف هي الغلطة خصها تروح طرف لاش راهي نادمة ما بغاك صارف هي الغلطة خصها تروح طرف لاش راهي نادمة البشر بلا خزان على هكي قيم هوا دارت عليا الدنيا وما فيها عشق بلا خزان كلشي تباع بروبليم تاع والو والو كاع لي بيناتنا خلاتني ورحت كانت بلا شعر حتى طفرتها بانت ودار عليها الحلال عشق بلا خدعة على هيك خيمتها دارت ذراعة الدنيا عشق بلا خدعة عليا ذراعة كل شي di Maduro di Maduro.